banjir banjir Tuh aku kuat yang petang menit ya saya nilai enam setengah. Kalau ada yang mau menambahkan lagi, uh, tadi itu persepsinya, persepsinya yang saya yang, tahu yang di, yang dikatakan Mas Hafiz itu, itu persepsi dari anak, persepsi dari seorang anak. Akan tetapi persepsi dari seorang uang ribu ini akan dihambur-hamburkan. Tidak ya, apa-apa, malah menjerumuskan kesombongan. Tidak apa-apa, Jadi yang perlu ditambah itu Oh, jadi kita ini disuruh pakai kacamata kita. kacamata kita. Nah. Ya. maka kita disuruh untuk berbusur. berbusuk. Tanya kedua tadi. Saya tidak tahu. siapa. ada yang mau jawab. Ini dipanggil Pak, itu tadi belakang. uang ratus ribu. Ini akan dihambur-hamburkan. Iya, tidak apa apa malah menjerumuskan ke sombong. Uang ratus ribu ini akan dihambur-hamburkan. Tidak apa apa.